Du, ich habe gerade Mittagspause und eine Frage wegen der Aufzüge. Ich komme echt nicht raus. Du, sorry, ist gerade schlecht. Ich bin gerade am Velofahren. Äh, was? Unter einer Woche? Ja, weißt du, ich arbeite nächsten Samstag und habe darum heute frei. Es ist super schönes Wetter und es hat fast keine Leute. Ah, Mann, so schön wie du möchte ich es auch mal haben.